Kia ora everyone, it's Marama Davidson here. I've been all over Ikaroa Rāwhiti the last few weeks. It's been full on, but I've really enjoyed catching up with everyone. Oh, ngā mihi aroha kia koutou me ngā mokopuna. I rongo au i te whakapapa katoa i tēnā waiata nē. Mai ngā rā o mua ki konei ki ngā mokopuna e noho ana. Ae tino rawe tēnā. Mihi ana ki ngā mokopuna, ko koutou ngā kaitiaki mō tō mātou whenua me Tēnā koutou, ko Ani Pāhuru Huriwai awau, nō Te Whānau-a Tūwhakairiora, Te Whānau-a Te Aotaki, ki roto o Wharekahika, takiwā o Ngāti Porou, ki roto i te koroua rāwhiti. Tino tautoko au i te wahine toa nei, a Mārama Davidson, me tana tū mō te Whiringa Pōti e tū mai nei. He wahine manaaki, he wahine ngākau māhaki, he wahine kaha ki te whawhai mō te reo o ā tātou tīpuna, mō ngā mokopuna anō hoki. Me tana ngākau nui ki a Papatūānuku te kōkā o te ao. Nō reira, ko tāku e inoi atu rā ki a koutou, Tēnā haere ki ngā whiringa pōti. Me tuku tō pōti ki a Marama Davidson mō te Pāti Kākariki. Kia ora! Tēnā koutou te hunga manaaki kei Aotearoa whānui. We are really proud to be providing support for our tamahine, marama, who is related to half of the East Coast as far as we can tell, and who has brought some innovative ideas and new ways of thinking for people she's met. And what she's achieved with those visits is very significant for Māori people, te kanohi kitea, the face that's seen. It's all very well having your photo up on a billboard, But if you come in and you're the face that's seen and you're the voice that speaks into people's ears, people treasure that kind of memory. So kia ora, we wish the Green Party all the very best for this election. I'm sure it's going to be exciting. He taonga te mokopuna, anō nei he māpihi maurea, tiakina poipoia kia tupu urai Whāngai ki a ia tōna reo me ōna tikanga kia tū pakiri a ia i roto i tōna tuakiri Māori hai raukura mō āpōpō. Ko Mārama Davidson āwau. I'm the Green Party candidate for Ikaroa Rāwhiti and a mum of six great kids including some born on the coast. I'm a proud wahine Māori not afraid to speak for our rights as whānau and for Papatūānuku. Let's untangle the politics and work together for new jobs healthy kids and affordable warm homes for everyone. Kia ora, we're here in Kaiti in Gisborne and behind me is an empty state home. There are about 90 empty state homes in Gisborne at the moment and meanwhile we've got whānau who are crowding into smaller homes. So this is a big problem and we need to look at why this is happening. It's also happening in Manainui and Kōmari. This is the East Cape Manuka factory near Te Araroa. This is the sort of local industry that with more support could grow in a sustainable way to provide more jobs without destroying Papatūānuku. There are small industries like this all through E and plenty of potential to create more. If TAG are allowed to begin full oil production here, the likelihood of pollution running through this water into the reserve is extremely high. It's just too risky. Toi Toitū papatuanuku. Kei konei a au ki tōku tūrangawaewae, ara ko Te Araroa. I'm Marama Davidson and I've always stood for protecting Papatūānuku and nurturing our whānau. If you'd like to know more you can go to our website greens.org.nz and on the 29th of June please support me, Marama Davidson.